כשאתה רוצה לעשות פוסט נגיד בג'אווסקריפט, ב-jQuery, אתה עושה דולר, נקודה פוסט. שולח את הנתונים, אבל לא, בדוד NET לא, תשמע, אתה צריך לעשות import של HTTP request, אתה צריך לקרוא לו, כאילו וואלה, בוא תראה את האובייקטים שלנו, בוא תכיר אותם, כאילו מה אכפת לי מהאובייקטים שלכם, אני רוצה לעשות פוסט. כל מה שאני רוצה זה לעשות פוסט. לא, הם מהווים את האובייקטים ומראים לך את המשתנים שלו ואתה צריך להגדיר לו אם זה post, get, ולהגדיר לו יאללה אתה רושם ככה קוד בשביל כולה פוסט, אתה מבין? כל מה שאני צריך לעשות זה לרשום נקודה פוסט, יאללה, שגר את הדף שגר את הפוסט מה אתה עושה בזה סיפור כזה גדול? זה נורא קשה, כאילו זה לא נעים גם, אתה יודע, אתה... תעשה את העבודה שלך, תהיה פשוט כאילו, תבחר את המילים הנכונות, הם לא בחרו אפילו את המילים הנכונות. אתה מבין, המילים אה, הכי בסיסי, כאילו, שיהיו הגיוניות.